C'est lourd. Qu'est-ce que c'est que ce pot Parce que ça, il y a des kilos, des kilos de pots.